este directo de las 9. El viernes dije por el, viernes estuve en el barrio chino. Me gustó mucho, vi muchas cosas. Vi muchas cosas que no. Vi muchas cosas que me gustaron. Hasta unas japonesas que estaban por ahí. Continúo escribiendo la historia. Es que le estoy haciendo unas ajustes, unos ajustes. Al principio de la historia había puesto niños porque no sabía. No sabía. Dos días es donde se dice. Se desarrollarían los hechos. Pero ya una vez que tengo ya les puse que son jóvenes. Mi mamá hablando con esa más simple Ahí me están olvidando, es que las cosas porque estoy pretextos, pretextos.